familia romana Antonia puella romana est Octavius puer romanus est Antonia et Octavius in villa cum familia sua habitant Pater Dominus et mater domina est. Octavius bonus filius et Antonia pulcra filia est. In villa pater cum servo laborat et oleum parat in culina mater cum serva laborat et farinam parat puer et puella in via cum amicis ludunt